Sempre he pensat que tallar arbres és dolent per la natura. La gestió dels boscos no és un desastre ecològic. És fonamental per protegir-nos dels incendis. Fem gestió forestal sostenible. Diputació de Barcelona.